今結構コロナウイルスの関係であんまり外でご飯を食べれるっていう機会があんまりなくて、そういう形でのお祝いはしてないんですけど、学校、今高校2年生で学校行った時になんかサプライズみたいな感じでクラッカーでパンみたいな感じにされてるとめっちゃ嬉しかめっちゃ嬉しかったです。This is gonna do it. t o has just won. We have an unknown player from Who Are You to Monthly Champion? Well, I'll tell you right now, he's Ta, and he is now on the radar of this league. こんにちは、日本出身のタです。4月のマンスリー決勝戦チャンピオンです。プレイし始めたきっかけは、友達に一緒にやろうって言われてやったのがきっかけで、優勝するなんて全く思ってなかったです。はい。優勝するの全く思ってなくて、始めたら2年半前ぐらいですね。2年半前ぐらいです。とりあえず、グランドチャレンジっていう 100エメラルドかかるんすけど、とりあえず上手い人と戦えるっていうモードがあって、それをたくさんしましたね。それぐらいですかね。あと、上手い人とフレンドバトル、機能を使ってフレンドバトルしてました。はい、好きなカードは、アイスウィザードとトルネードってカードが結構好きですね。プレイスタイルは結構防衛から入って、めっちゃ防衛してから攻めるって感じで。And Todd seems to have dethroned our number one seed in the eighth spot. An unknown comes into CRL finals and takes down the German god that is Morton. モルテン選手はもう、まあ、めちゃくちゃとりあえずクラロワがうまくて、まあ、あんまり当たりたくなくてモーテン選手に勝った時はモーテン選手は結構昔からうまくてプロにも入ってて結構世界2位とか取ってるイメージがあって、まあ、自分より圧倒的格上の相手だから結構でなんか実力の分ではまだまだそんなにないんですけど デッキ選択は結構いい感じになって、勝てたのがとりあえずめっちゃ嬉しかったですね。その自分より上手い相手に勝てたのは結構自信ついて結構嬉しかった。でサンドボックス選手も、もちろん上手いのはそうなんですけど、デッキ選択がめちゃくちゃうまいんですよね、サンドボックス選手。だから、あんまり戦いたくなかったです。ゲームがより一層楽しくなりましたね。楽しくゲームをすることができるようになったっていうか、結構今まで ちょっと辛い思いをしつつゲームをしてた時があったんで、結構今は楽しくクララをしてます。日本人なら、えー、元プロのキックスに入ってたユうヤ選手ですね。その、あと、あゆう選手が一番尊敬してるっていうか、ユうヤ選手多分めっちゃ楽しいと思いつつ、やってて通話とかした時も結構楽しそうにフレンドバトルとかしてくれて、いい人だなっていう、人柄もめちゃくちゃいいと思って、 ゆう選手尊敬してますあ。アドバイスめちゃ上からみたいになるんですけど、自分でも優勝できたんで、めちゃくちゃクララはやってたらもう1年前ぐらいも普通に日本のプロチーム結構見てて YouTube で、まあ、距離遠いなと思いつつ見てて自分も出たいなと思いつつけど今回その何て言うんだろうプロチームは自体はあるけどそのなんか 誰でも参加一応できるよみたいな感じになって参加資格誰でもあるっていうのはめちゃくちゃいいことだと思うし楽しいですね、えー、改めましてターです、えー、もしかしたらグラチャレで当たるかもしれませんねこれからも精一杯頑張りますので応援よろしくお願いします